स्वरा भास्कर का नाम किसने नहीं सुना होगा स्वरा भास्कर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी फेमस चल रही है लेकिन हम हॉट दुनिया की ओर चले तो स्वरा भास्कर की आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर किन किन तरह की फोटोज है किन किन पोज में उन्होंने फोटो खिंचवा है आखिर क्यों क्या चाहती है स्वरा भास्कर क्यों वे इसे हॉट सीन्स करवा रही है क्यों लोगों को अपना अट्रैक्टिव अंदाज से लोगों को खुश कर रही है स्वरा भास्कर चुका चुका देने वाले पोज दे रही है कि लोगों का दिल खुश हो जाए क्या बात है स्वरा भास्कर की क्यों स्वरा भास्कर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ साथ अपने हॉट बिकनी शूट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल कर